Bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts a la presentació de la XIP, xarxa d'innovació pública, i del nostre ideari. D'entrada us volem agrair moltíssim la vostra presència en aquest acte, perquè com sabeu la XIP és una xarxa de voluntaris. Per tant, tots els que estem aquí, des dels que som aquí dalt fins que els que, dels, passant per tots els que sou aquí baix, hem vingut de manera voluntària a, a intentar veure, de veure què podem fer, si podem unir idees, si podem eh, trobar coneixements. Eh, per tant, és molt important que, que sapiguem que no estem sols i que som més d'un i més de dos els que tenim ganes de, de fer coses noves i d'invertir part del nostre temps lliure a millorar el nostre temps de treball. Per tant, sigueu molt benvinguts i moltes gràcies per la vostra presència avui aquí. També vull fer un agraïment especial a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que ens ha cedit aquesta sala i voldria destacar que, a més a més, eh, l'Escola d'Administració Pública aquest any celebra el seu centenari. Per tant, també ens sembla especialment significatiu que, que una institució eh, de la Generalitat que celebra el centenari de la seva fundació aculli justament una eh, presentació d'una xarxa tan innovadora com la XIP. Per tant, això vol dir, diu molt a favor de l'escola en el sentit que l'escola és centenària, però es vol posar al nivell dels temps que li toquen. Per tant, esperem que compleixi 100 anys més d'aquí un temps. I també volem agrair molt especialment la presència del doctor Joan Sobirats, que ens ha volgut acompanyar avui i que jo crec que posarà la cirereta a tot el que la, la meva companya Patricia i jo intentarem explicar-vos sobre els idearis de la XIP. L'acte que avui durem a terme tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja. Eh, la idea és que començaré jo mateixa, eh, sóc la Mireia Plana, membre de la XIP, i us explicaré una mica la gènesi de la nostra xarxa, que molts de vosaltres segurament coneixeu, per tant, passaré bastant de pressa. I després eh, cediré la paraula a la meva companya Patricia González, també membre de la XIP, que us explicarà eh, els idearis, que és el document que presentem avui. Després passarem la paraula a en Joan Sobirats, que ens parlarà sobre la XIP en el món de les xarxes socials i del treball col·laboratiu. I finalment vindrà eh, una de les parts per nosaltres més importants, que és el torn obert de paraules, on cedirem la paraula a tots els que esteu aquí a la sala perquè ens doneu les vostres opinions, les vostres idees, els vostres parers i tot allò que penseu que és important de dir, perquè tant val la nostra opinió com la vostra justament perquè la XIP es nodreix d'idees, d'idees de tothom qui vulgui participar i qui vulgui col·laborar, a l'entrada us hem donat un full i en aquest full hi ha un pòstit enganxat. El que us demanem és que mentre dura l'acte, en aquest pòstit hi, hi poseu alguna idea, una idea, una proposta, un, el que us sembli. I que quan sortiu veureu que aquí a fora, al costat de la porta, hem posat un panell que és el panell de les idees, i que l'enganxeu allà. En el pòstit us agrairem també que ens hi poseu la vostra adreça de correu electrònic, perquè el que farem a la XIP és estudiar aquesta idea i comptar amb vosaltres també per posar-la en marxa, si creiem que, que pot ser vàlida. Per tant, en principi, com que totes les idees són vàlides, esperem que quan s'acabi l'acte el panell estigui ben ple de paperets de color groc. Us animem a això. Ja, amb la primera cosa, doncs, què és la xip? La xip d'entrada és, com diu aquí, una xarxa transversal de persones vinculades amb les administracions públiques de Catalunya o amb iniciatives que fan aquestes institucions. És a dir, jo diria que si haguéssim de definir la xip eh, amb tres paraules, jo us diria que la xip d'entrada és una xarxa oberta. Vol dir que qualsevol persona que estigui vinculada a l'administració, sigui des de dins o des de fora, pot ser membre de la CIP, pot estar vinculat a la CIP en certa manera. En segon lloc diríem que és una organització desorganitzada i us explicaré. Eh, dimarts present, vam fer aquesta mateixa presentació a Girona i va sortir justament aquesta expressió perquè la CIP no és una organització que tingui una junta directiva, no té un president, no té una jerarquia, sinó que la CIP es basa Eh, en la responsabilitat de les persones i en el compromís de les persones. La CIP és una organització de persones i per les persones. Això hi pot haver gent eh, que pensi que no funciona, però jo només us puc dir mm, que avui presentem un ideari, que l'hem fet amb el compromís i la responsabilitat de les persones. I com a tercer adjectiu de la CIP us diria que és una organització líquida, en el sentit que avui eh, estem aquí, la Patrícia i jo mateixa, presentant la XIP, però que demà qualsevol de vosaltres pot ser aquí presentant un altre projecte de la XIP o un altre producte de la XIP. Per tant, eh, es basa també una mica en la disponibilitat de les persones. El que busquem és que les persones se sentin còmodes treballant eh, per la XIP perquè al capdavall és una feina voluntària que la fem perquè ens agrada, perquè volem fer-la. La CIP es va, es va formar com molts grans projectes d'aquest món, eh, és a dir, al voltant de la taula d'un restaurant. Eh, un grupet de persones doncs, que vam decidir que, tot i que ens havíem desperdigat per diferents eh, departaments de la Generalitat, per diferents organismes, volíem continuar mantenint el contacte, vam decidir que els dimecres al migdia dinaríem sempre junts. I en aquesta taula d'aquest restaurant dels dimecres al migdia va sortir la idea de dir, molt bé, aquí ens reunim i cadascú diu, o és que la meva organització passa això, o és que la meva organització passa allò, i un bon dia vam dir, bé, i si deixem de dir el que passa i de lamentar-nos i fem alguna cosa? I aquesta alguna cosa vam decidir que fos la XIP. Eh, del nucli inicial, que érem aquests poquets que ens envoltàvem al voltant d'aquesta taula, doncs vam aconseguir un grup de 15 persones que vam decidir eh, posar-hi mans a l'obra va començar a sortir la xip i ara ja podem dir que aquest ideari l'hem confegit una cinquantena de persones. Això en un any doncs, diu molt de, de, del potencial que podem tenir. La CIP té d'entrada tres objectius principals, que més que objectius jo diria que són com els fars que guien eh, la feina de la CIP, el que volem que sigui la CIP. El primer és canviar la manera de treballar i fomentar la participació ciutadana. Abans dèiem que la CIP és una organització desorganitzada i és que és la nostra voluntat que sigui així, perquè nosaltres el que volem a través de la CIP és provar noves maneres de treballar. L'organització jerarquitzada tots la coneixem perquè la vivim cada dia. Ara volem provar una altra manera de fer les coses. Perquè a més a més pensem que provant aquesta nova manera de fer les coses basada en el compromís i en les persones, a la llarga pot revertir en l'administració i pot donar una garantia més forta de transparència i i sobretot d'utilitat de tot allò que faci l'administració. El segon punt diu facilitar la vida a la ciutadania i això sembla molt fàcil i evidentment totes les administracions tenen aquesta finalitat. No? Però pensem que avui més que mai l'administració ha de ser amb i per les persones. Per tant, ha de compensar desigualtats, ha de simplificar processos, s'ha d'acostar a la ciutadania, ha de permetre que la ciutadania participi en els processos de l'administració. I això és una mica un altre dels fars que els xips, i com nosaltres mateixos ens anomenem els xipaires, pensem que hem de difondre dins l'administració. I la tercera diu ser líders d'opinió internament i externament. Internament perquè eh, nosaltres volem que el missatge de la xip es difongui entre els treballadors públics el, el màxim possible. Volem transmetre il·lusió, tenim ganes de fer coses noves, sabem que podem fer-les i volem que els milers de treballadors públics d'aquest país sàpiguen que que no estan sols i que, i que tenen una via per on poder fer provatures i poder experimentar coses noves que després reverteixin en una millora. Però a més a més volem ser líders externament perquè pensem que com a treballadors públics tenim una funció molt important i és millorar la imatge que es té de l'administració i és molt especialment del treballador públic fora de l'administració. I aquest és un dels nostres objectius a partir d'aquests objectius principals, doncs els objectius secundaris una mica aquests que us he explicat, que serien millorar l'eficiència, augmentar la transparència cap a la ciutadania, importantíssim, potenciar la intel·ligència col·lectiva, tots sabem que dins l'administració hi ha molt de potencial i moltes vegades està enterrat entre les jerarquies i, i les, eh, les, els organigrames, implicar la resta de professionals públics i afavorir la participació ciutadana com a elements principals. Hi ha diferents maneres en aquests moments d'estar vinculat a la XIP. Ah, per una banda tenim els membres actius dels grups. En aquests moments som aquesta cinquantena de persones que hem elaborat aquests idearis, mm, però que podem ser més o podem ser menys. Després tenim eh, unes 140 persones més que estan donades d'alta a les nostres plataformes i que també ens són de gran, de gran ajuda perquè aporten opinions, validen continguts, i també han col·laborat en certa manera en l'elaboració d'aquests idearis. I després tenim gairebé 300 persones adherides al manifest de la XIP, amb la qual cosa ens donen a entendre que els interessa el missatge de la XIP i que ens segueixen, en certa manera. Avui només són adherits al manifest, demà poden ser membres actius. I tot això només en un any. Pensem que, cada moment estem en el bon camí quan vam constituir-nos, eh, esclar, ja amb l'administració és molt gran i hi ha tants punts per on començar que no sabíem ben bé per on, no? I ens vam adonar que, és clar, érem gent de, de tants llocs diversos, hi havia gent eh, de, que treballa ajuntaments, que treballen en diputacions, en consells comarcals, a la Generalitat, eh, en, en altres entitats vinculades a l'administració i fins i tot de fora de l'administració, consultors, proveïdors, etcètera vam pensar que la millor manera era estructurar-nos en àrees temàtiques perquè així cadascú es podia emmarcar en aquella àrea en què se sentís més còmode i en què pensés que podia aportar més. Després el que hem descobert és que a banda de portar en la teva àrea aprens moltíssim de totes les altres àrees i això també és molt, molt important i molt enriquidor. Per tant, vam decidir constituir-nos en aquests grups de treball, en, aquest, en aquests àmbits, que eh, van batejar amb noms d'extensions de, d'internet perquè és el nostre indret de treball habitual. Eh, el, grup, el grup de .gov treballa sobretot amb temes de govern, de govern obert, de transparència, d'open data i de, i de govern. El .com treballa en nous serveis públics i noves formes de prestar aquests serveis. En el punt net eh, tenim companys que treballen en xarxes, plataformes i diversos canals de comunicació. El punt ORG treballa en nous models organitzatius. Al punt EDU parlem de gestió del coneixement i d'entorns d'aprenentatge. I a través del punt CAT doncs, treballem els usos lingüístics, la identitat digital dels treballadors públics i la col·laboració en projectes com la Viquipèdia. Clar, hi ha molts projectes, molt, moltes àrees que es trepitgen les unes a les altres, però també hem vist que això no és problema, perquè aleshores el que fem és que un mateix tema el podem enfocar des de diferents punts de vista i això a la llarga és molt enriquidor. O sigui que no està malament que ens trepitgem, al contrari, de moment, de moment està molt bé. Per ser membre de la CIP només cal una cosa, i és tenir ganes de treballar, és l'única. Perquè la CIP no vol quedar-se en el pla teòric, la CIP vol treballar presentar productes concrets. De fet, ara ja estem treballant en un producte concret, que és una infografia, de la qual no us avanço més, perquè quan sigui el moment ja en sentireu a parlar, però no ens volem quedar en el pla teòric, tot i que, evidentment, durant aquest primer any hem estat difonent el missatge, que és el que interessa, i continuarem fent-ho, perquè, com us he dit abans, ens resulta molt important arribar a tothom. Eh, la CIP vol presentar projectes concrets. Per tant, necessitem ganes de treballar, poc o molt, però ganes de treballar. <laughs> Aquí teniu algunes dades que passo ràpidament perquè són xifres, però perquè veieu una mica la feina que s'ha fet durant un any. Tenim, això que us deia, 293 persones adherides al manifest, 139 membres a la XIP, 36 postos publicats al blog, més de 47.000 visualitzacions a aquest blog, 900 seguidors a Twitter, més de 1.700 tuits publicats, sis grups de treball, els que us acabo de presentar, 28 línies d'actuació i un ideari, que és el que us presentarà ara la meva companya. Algunes actuacions que han donat, eh, que ha donat com a fruit la difusió que hem fet durant aquest any de la nostra xarxa doncs és que hem col·laborat ja, per exemple, en, en una publicació que és Emprenedors, que vam presentar fa uns mesos en aquesta mateixa sala, una de, la, una de les coses que ens, ens fa sentir més orgullosos és que el l'endecari basc ens va cridar com a assessors a, eh, en la propera, que està a punt de publicar-se o s'ha publicat ja recentment, la llei de la transparència basca. Hem participat a, a l'Expo Learning a Madrid, hem presentat la xarxa també a, a un congrés a Sevilla sobre empresa, hem presentat el, també la a una trobada sobre innovació social a Astúries, el Congrés EDO, que es va organitzar recentment sobre gestió del coneixement a Barcelona, etcètera i en cap d'aquestes exposicions ha estat la mateixa persona la que ha presentat. Per tant, ens hem anat diversificant, això també és important. Aquest és el grup inicial, allò que us deia abans. No? D'aquest grup inicial hem passat al grup actual. Aquí encara en falten alguns, però aquest és el grup actual que ens ha permès arribar als idearis que ara mateix us presenta la meva companya Patrícia.